Апошнім часам у Беларусі вельмі часта адбываюцца шматлюдныя вулічныя акцыі ды шэсці. Як дазволеныя ўладамі, гэтак і не. Нашто трэба звяртаць увагу ўдзельнікам і як сябе паводзіць у крытычных сітуацыях падчас акцыі. Пра гэта сёння ў рубрыцы ведай свае правы якія вулічныя акцыі ўлады зазвычай дазваляюць на практыцы мы заўжды бачылі там звычайна тры разы на год толькі дазволены санкцыянаваныя масы мерапрыемства гэта дзень волі 25 сакавіка чынамскі шлях 26 красавіка і першая нядзеля лістапада дзяды чым пагражае ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве могуць прыцягнуць да адміністратыўнай адказнасці за удзел там ёсць штрафы альбо адміністратыўны арыш да 15 сутак і ў беларусі была таксама практыка на жаль і крымінальнага пераследу то бок есть асобны артыкул там які гучыць як там дзеянні які група парушаюць грамадскі парадак па гэта была напрыклад так званая справа 14 у 2008 годзе калі за мітын прадпрымальнікаў заводзілі І таксама, на жаль, ёсць практыка кваліфікацыі масавай прыемства як масавай беспарадкі, тое, што мы бачылі ў 2010 годзе. Ці міліцыянты маюць права перашкаджаць грамадзянам трапіць на месца правядзення акцыі. Спрацоўнікі міліцыі папярэдні беспастану не маюць права абмяжоўваць там свабоду перамяшэння, права на мірныя сходы, там свабоду выказвання і не павінна быць нейкіх спецыяльных мераў. То бок гэта павінна быць вельмі моцна абгрунтавана, да? калі там правяраюць знаходзяць зброю, там ці кактэлі молотава ці штосьці такое, гэта можа быць нейкім належным абгрунтаваннем. А астатнім выпадку не павінны ні ў чым абмяжоўваць. Як сябе паводзіць падчас затрымання на акцыях тут мне падаецца галоўнае правіла гэта не рабіць актыўнага супраціву то бок капацца супрацоўнікамі міліцыі біць іх там рэзка адмахівацца ў любом выпадку нельга таму што гэта будзе кваліфікана крымінальная справа з вельмі вялікай санкцыі все астатняе лепш глядзець па мерам бяспекі да то бок можа часцей лепш там адпынуцца ў тузаку чым апынуцца расціснутым натоўпе но гэта кожны вырашае для сябе звычайнага мінака затрымалі разам з удзельнікамі акцыі як даказаць ягоны няўдзел you наколькі можна даказаць сваю датычнасць гэтай акцыі залежыць ад кваліфікацыі да? за што склалі пратакол калі гэта пратакол за ўдзел нацаваным масу мерапрыемстве то тэарэтычна можна паправіцца даказаць што там просто побач жывуць вучацца в краму ходзяць і гэта там могуць пацерыць родныя там нейкія такія рэчы паспрабаваць хаця конечно тут павінен быць прамы маты удзел і калі чалавек кажа што не удзельнічае побач праходзіць все залежыць ад таго наколькі суддзя захоча гэты матыў ацэніць каму можна давесці інфармацыю о аб затрыманнях або да каго можна звярнуцца па дапамогу падчас вулічнай акцыі. Пробач цэнтр вясна беларускі хельскі камітэт некалькі гадоў ладзіць назіранне за масавым мерапрыемствамі, назіральнікі абазначаны сінімі камізэлькамі і калі што да іх можна звяртацца, каб данесці нейкую інфармацыю звязаная з тым, што адбываецца. І таксама назіральнікі могуць выступаць у якасці пасрэдніку пры камунікацыі, напрыклад, супрацоўніка міліцыі і даі, калі ёсць нейкія складанасці. Ці варта скардзіцца на парушэнне сваіх правоў падчас акцыяў? маё асабістае перакананне што для того каб гэтую практыку ўсё ж такі змяніць і зафіксаваць сам факт гэта парушэнне права на свабоду сходаў вельмі важна спасылацца на канстытуцыі на міжнародныя стандарты свабоды сходаў як у судах так ва ўсіх органах там які могуць разглядаць тым жа супрацоўнік міліцыі пра гэта распавядаць і потым максімальна гэтую сідзенне абскаджваць і факт затрымання і прыцягнення да смертыўнай адказнасці там і любыя заўвагі якія былі зроблены там падчас затрымання самамасу мерапрыемства таму што гэта адзіны спосаб хоць неяк паўплываць юрыдычна на гэтую сітуацыю. Падчас вулічных акцыяў будзьце уважлівыя і адказныя. Але не забывайцеся, што кожны грамадзянін Беларусі мае канстытуцыйнае права на свабоду меркаванняў і свабоду мірных сходаў.